طيب نحكي الان عن ال sample and hold circuit ال sample and hold circuit مهمه لانه هي المكان اللي عماله بدخل منه ال signal اذا sample and hold هي الاساس اني اعمل acquisition ل signal. sample and hold راح يكون في عندي switch انا راسمه هون ال switch باي شكل هون راسمه. mechanical مش هيك؟ بس هل هو ضروري يكون mechanical لا احنا بنرسم فكره ال switch انه switch mechanical بس هو فعليا راح يكون electronic switch راح احط انا كلمه T هون ايش يعني كانه قصدي طيب. هو كل T راح يسكر ياخذ sample ياخذ عينه من هذه ال input اللي هي في input of T مثلا هون اذا كانها signal وهاي راح تتخزن عندي هون على كباستر مش شرط طبعا هو البناء هو يكون بهذا الشكل اللي احنا حاطينه بس وهون عندي زي اوب اب بيحافظ على هاي وكبر اذا هون عندي C رح نحتفظ بال signal هاي، ال signal هاي رح تكون كانها sampled signal رح اخذها every time T اذا هاي ال signal عندي هون sample هون ال C رح يكون هو ستورج اوف ذا فاليو of the signal at a certain time في لحظه معينه في اللحظه اللي احنا عملنا فيها sampling من هون هذا اللي هون راح يعمل ال sampling ال sampling اللي هي يعني عينه باخذ انا عينه من ال signal عند اللحظه هذيك هون انا هون اخذت عينه انا ما عملت لسه ديسكريتايزيشن انا كل اللي عملته بس عملت لها سامبلينج ات تايم تي فال signal اللي كان شكلها زي هيك راح يصير في لحظه T راح يصير اخذ العينه من هون وامسكها احافظ عليها بعدين بعد time T راح ارد اخذ منها عينه جديده واحافظ عليها عينه جديده واحافظ عليها عينه جديده واحافظ عليها فال signal راح يصير شكلها زي الدرجه بس لاحظوا هذول ال levels لسه ما نعملهم discretization ما صاروا discrete يعني صاروا discrete بس مش بال levels اللي احنا حددناها عدد ال levels اللي احنا حددناها على ايش بيعتمد؟ على عدد ال bits اللي في ال system. عدد ال bits اللي في ال system راح تلاقوا إذا أخذتوا ال PIC قديش كان فيها 10 ولا 12 عادة بيعتبروا 8 bit قليل لأنه عدد ال levels 256 قليل فعادة معظم ال systems ال A to D converters كثير منهم بيستخدم 12 bits 12 bits بتعطيني أظن 4096 بتعطيني 4000 أظن بتعطيني 4096 level بس ال sample hold circuit كله راح تعمله راح تاخذ هذه ال signal تعملها sampling آه، وتحافظ على هذه ال signal من هون تكون هذه ال sampled signal موجوده في هذا واضحه فكره السامبل اند هولد سيركت لسه ما عملنا discretization ولا عملنا تحويل ل digital